ik ben Aruna en ik ben 11 jaar. Hallo, ik ben Jala en ik ben ook 11 jaar. En, samen hebben wij Design Tour gewonnen. Wij hebben de challenge gedaan schone energie en het klimaat. Wij vinden dat mensen er zich er niet bewust van zijn, dat wel wat ze doen. Dus wij eh, willen graag het gedrag veranderen. Een wereldbol gemaakt die aan het huilen is door mensen die ehm, CO2 of al die dingen uitstoten. En dan hebben we hier allemaal dingen met rook en wat slecht is voor het milieu. Meer vervoer dat groene energie gebruikt. En als je je telefoon hebt opgeladen, haal daarna dan je stekker uit het stopcontact. Gooi geen afval op de grond, want dan komt het meestal in de zee terecht. Als je afval tegenkomt, gooi het dan in de prullenbak. En minder luchtvervuiling. Koelkastdeur dicht doen als je wegloopt en het licht uitdoen als je weggaat van de kamer. Ehm, we willen ons posters eigenlijk ophangen op drukke plekken zoals de markt, het park, eh, de supermarkt en het stations. Nou, wij hadden het idee om, om het op de hele wereld te doen, want als alleen Nederland het doet, dan eh, helpt dat niet heel erg. Wij wilden het graag eh, via internet doen, via Instagram. Dan gaan wij allemaal dingen, tips en zo geven voor de hele wereld. Wij vinden het leuk om aan mee te doen, omdat we als we winnen er ook iets mee kunnen bereiken. Aan volwassenen zou ik willen meegeven dat als bijvoorbeeld iets, een papiertje hebben of zo, dat we het niet op de grond gooien, maar eh, eh, het in de prullenbak gooien en gewoon alles meer beter doen voor het klimaat. Want wij willen graag dat de volgende generatie geen moeilijk leven krijgt.